Монгол хамгийн анх шинэ жилийг хизээ тэмдэглэсэн бай. Тэгээ нэг унтчих хооронд битээ бичлэгийг амжилчих гэсэн хэсэг шигсэн. Тэгээ сая нусаа нээж байгаа сонсогдлоо. Сайхан амарсан уу? Чиний нүүрээ гараа уучаад түрээ. Тэгээ аав аа гарын мохоо. Аа. За яваад нүүр. Үсээ самчаарай. Үсээ самнаараа за. Хүүши ямар гоё болж байна. Оо ямар маа. Сэ самнсан байж тийм ээ. Манай гэрээ ад жаргалыг өгдөг хүн ч одоо ийшээд ээ. Энэ өдрийн минь төргий. Чи багтаа чинь хамгийн дуртай идэх юм чи байсан бэ? Торт бол хамгийн ховор байсан. Зөвхөн шинэ жилээр төрсөн өдрөөр л торт иддэг үстэй. Торт юу нэг гоё иддэг үстэй. Чавга. Тэр чавга зэрэг олгоогоо. Тэр чи самар байхгүй. Аа, нөө цагаан самар уу? Тий, цагаан самар. Чи чаван дуртай байсан уу? Нөгөө юм дотор горон шигтэй, уулттай. Тэр аим гоё юмтай байсан шүү дээ. Одоо тэр чавга гэдэг юм. Тэр тэгтээ бүр үнэн гоё юмтай. Дотроос нь хөт өт гарч ирээл. Аим гоё юмтай. Чавга ингээд тэр нөгөө гадныхын юунаас нь салгаж ингээд харчиж идэхгүй бол өттэй байдаг анх би мэдгүй зөв шууд задлаад хийдэг гэсэхгүй. Тэгсэн чинь өттэй гэдэг хөвөл ихлээр ингээс хөксөн чинь нэр ингээс өттэй юм лээ. Би одоо хичнээн ч өтөйдсэн юм байна. Тэднээс шавгаа идэхдээ дандаа задлж ингэж нөгөө ясныхын доторчлыг ингэж хардаг. Яснуудын цоглуулж амдаа хүлээл яваад нэрнэ амт нь байгаа л гэдэг учраас. Тэгээд ясын хааглангууд дотроос нэг самар шиг байлаа. Тэр нь тэгээ бас ингэж чавганыхаа амт нь жоохон шингэсэн юм гой амттай байдаг гэсэн. Чи ямар амар санаж яах тий. Тэлээ тий чи зөндөө идсэн чи. <laughs> Манайх төцөн тэрийг зардаг гэсэн. Тэгээл өөрөө тэрийг сайхан идээл. Одоо энийг ингэж нөгөө нэг дүүнер маань сонсох юм бол за арай ямар үл юм байсан бэ гэж бодчих магадгүй тий. Тэгтээ бол тийм анхтай минь айгүй ховор байсан болохоор нэг гөөхийг 84-оор аваад намайг жоохон бахад 80 байсан шүү. Өмнө нь хийдсэн юм бөмбөд. Тэрүүнийгээ хоорондоо ингээ хитэ туваагаад ангираад хувааж иддэг байлаа. 50 төгрөгөөр алим авч бас иддэг байсан. <laughs> Годамжинтэй төц мэтэн зардаг байсан. Төснөөс ингэж алим ширхийлж авч иддэг байсан. Гаа ширхийлж авч иддэг байсан. Хоёр гаавыг л нүдэн затлаад ингээ нөө юм дотор хийцэн тий насны шууд гараараа мэ авч өгөр. Төө тийм наснаа яа гэдэг юм. Бидний жаахан бахад алал идэх юмнууд ал ийм юм байсан. Тэгээд баярын ширээн дээр бол торт. Аа. Зайшгүй байдаг. Зайшгүй байдаг. Баяр торт байж ч баярын уур амьсгал ордог. Тийм. Нэг торт хэрвээ идэх юм бол тэр яг баяр л болж байгаа нэг л онцгой э, мөч гэж боддог гэсэн шүү дээ. Аа. Одоо болохоор бид нар чинь хамаас нэгтгэх юм бол хизээд чамаагүй баяр биш гэсэн чинь торт аваад идэх ч юм уу тий. Сонголтж их болж. Тийм. Тэгээд баяр олонгоот ингээл би бүр аягүй сайн заа. Би бөмбөр дээр ажилладаг хаад хамгийн их дарагддаг зүйл бол торт байсан. Торттой нэр ерөөс ингээл бөөм бөөнөр ингээл бүр ингээл овоолол тавьсан. Тэгээ шинжлэх үеэр бүр хамгийн их авдаг нь торт юм бэл. Би бүр анх удаа амьдралдаа тийм их тортыг овоолж тавиад бүгдийн зарж байгааг харсан. Тэгэл ингээл урдуур ингээл алхаж байгаа хүмүүс ерөөсөө торт бариаггүй хүн баг байхгүй. Яа тэлэр шинэ жил өөрөө яга торттэй шууд хамааралтай тий. Торт хамгийн их одоо яг зайшгүй байдаг нь за төрсөн өдөр байгаа. Шинэ жил байгаа. Одоо сүүлд заавал март дээр одоо тий мартын 8-нд торт байдаг болчихдог. За би чамд нэг асуулт сая. За. За би танаас нэг юм асуулт асууя. Монгол хамгийн анх шинэ жилийг хэзээ тэмдэглэсэн бэ? За за мэдгүй юм уу мэдгүй байна. Нэр нэг бодлоо бодоод байгаа юм. Нэг хэдийнээс тэмдэглэж хэлсэн. Мэдгүй. За би хэлээ л да. За 1600 дахиад бодлоо. 1930-д онд гэдэг хаа 30-аад оноос ч үдөө. Тэр үед хамгийн анхны шинэ жилийг тэмдэглэсэн. Тэр нь юм бэ? Хэн хамгийн анхны шинэ жилийг тэмдэглэсэн бэ? Уус даяараа л. Үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй. За ястай. Одоо нэг ямар нэг юм чи ингэ нэвтэрч орж ирнэ дээ. Анхны одоо тэ нэвтэрч оруулж ирсэн хүн юм биш. Хагалсан хүн. За. Ийм баяр байдаг шиг ингэ тэмдэглэж болдгийн шүү гэж тэмдэглэх хүмүүс хараад аа ёол гэдэр засаал те. Тийм яг шинэ жилийн баярыг ингээл гоё тэмдэглэсэн байж тээ. За Сүхбаатар руу. Аниа. За. Марчлаа. <laughs> Натгэрч. Аа. Мөн үү? мэдгүй чи өөрөө нацаг дөржсэн. За би хотлон яриг бол нацаг дөрж. Нацаг дөрж бай зохиолч хүн зохиолчд Монгол хамгийн анх шинэ жилийг оруулж ирсэн. Нацаг дөрж яг шинэ жилийг Монгол анх удаага ингээд жишээ болгоо яг шинэ жилийг найзад байгаа тэмдэглэжсэн. Тэгээ тэрнээс хойш шинэ жил ингээд ер нь тэмдэглэгдэж юм байна. Ингээд тэмдэглэх юм байна гэд одоо гадны орнуудаас баруунаас ингээд дүүрээр тэмдэглэж эхэлсэн гэдэм билээ. Хамгийн харамсалтай нь тэр нь бас өөрийг нь дараад нь хэлмэгдүүлэхэд хүргэсэн. Аа за. За тэгээ зүгээр сонирн болгоо хэлсэн шүү. Яа тэгэхээр бид нар өнөөдөр нөгөө жүр өрийн үйлдвэр дотор парт хэрхэн яаж бүтэж байгаа талаар үзэж байгаа. Хайр киноны уран бүтээлчид бид нар жүр үрийн одоо үйлдвэрээр явж ажиллаж үзсэн байгаа. А тэгээ тэр үеэр бол дөлгөөнөө өөр ажилтаа байсан болохоор яваагүй. А тэгээ дөлгөөнүүд явсан бичлэгээ үзүүлэх гэж байгаа юм аа. Хамгийн гол нь дандаа бидний аз жаргалтай байхдаа иддэг. Хизээж уйлаа те амар зовжоо ингэж явахдаа <gasps> төр төвч идэе. Нөө нэг хашин шиг дараад штэ имлэг тавьчихсан шүү. Тоор тавьчаарэ <laughs> гэх тэр шиг те. Тийм биш те. Ингээ дандаа их хурцлан сэргэлтэй баярын ширээн дээр маань байдаг. Тэгээ бид нэр идэх туртай жүр өрийн маань тоошт ямар их дараалал хэрхэн яаж бүтдгийг харъя. Эхлээд нэг орхоос өмнө амар одоо нарийн юу яадаг юм бэл. Аа. Манайх хүнсний үлдэл байгаа учраас эрүүл мэндийн номын 1-р байгаа. Ажилчид ерөнхийдөө хусан шүгэндээ гадаа гутлаа хийн зөрүүлээд өөрийн ажлыг тавчга аваад за тэр нь бол ерөнхийдөө яг үйлдвэр дотор өмсөх биш үйлдвэрийн бусад бус орчинд ер нь өмсөх тавчга гэдэг юм байна. Одоо энд одоо тэр нэг юм юу дөрүүлж юм байгаа шүү дээ. Тэн дээр бол хөл нүцгэн гişиг тэгсэг юм билээ. За өдөр дэш дахиад уцаллаа гоо тий. <laughs> Нэг гэрвлээс нэг хүн төлөөлөл ирсэн. Тийм, ер нь төлөөлөөд тэгээд манай миний одоо хайр кинон дээр хүүд тоглосон тодоо маань болохоор бас ирсэн байгаа. Аавыгаа орлоод ирсэн байгаа. Зочд нь болоод ийм цаанаас нь юм бэлдэж өгсөн юм халаад өмсдөг юм байна. Тийм. За одоо тэгээ энэчнээс чинь нөгөө бид нөгөө яг нөгөө нарийн нөгөө торт руу өөх бүр ийм хувцамс тийм ээ эмчих хувцамс тийм ээ а тэгээ хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр энэ одоо тортон дээрээс өсвөж болохгүй тэгвэл өсөж өссөө уучлаарай хэвчээ яаж унах нөхцөлгүй болтол нь дал гэж юм байна тийм Тий ингэж ийм тусдаа малгай өгдөг юм бэл. Ийм малгай ямар учиртай юм бэ гэхээр юу яадаг юм бэ? Ерөөсөө одоо хийж цолцоо. Тий. Энэ ингээд энэ цамсны дотор орчдөг юм бэл. Оо. Тий одоо ус орыг хөл хөмсгнөөс л ус унах юм. Хөмсг сарам сарамс хэлчихсэн хад сарамс л ундаг юм байна. Энд хурцсан Манай наба юу хоёр сүн хоёр тест үнэн гоё. Надаа ерөөс авцар шүү дээ. Аа малгааныхын дотор талаар ингээд оруулах юм биш. Хоёр бүтээл дэлгэн чиглүү. Би яг энэ дээр ирүүгэр наагаад шүүс үсрэхгүй байх нь шүү дээ. Нөгөө шүүс үсэх над чиг над чиг нөгөө тоортон дортой хүн хийж байгаа тоортонд ингээ шүлсэн гоочих гэхээр ингээд хамгаалчих нь шүү дээ. Нэрээ ялангуяа тоорт хийж байгаа хүн чинь ийм гомдтой юм хийж байгаа юм чинь шүлсэн ингээ тоогоо чимгэлжсэн чинь ингээ шүлснөө очил яах юм тий. Хүүе сэрцэн үү? Сайхан амарсан уу? Аа за за энийг хамт үзэхүү дагна. За тийг хамт үзье гинэ. Нүүрээ гараа уучаад хүрээд. Тэ аав. Аа гар мохоо. Аа За яваад нүүр. Тэг үсээ самнчаарай. Үсээ самнаараа за. За өргөжлөх үү. За тий. Би өөрөө нэг тийм араб юм шиг санаад байна. Чи нэг араб биш ах юм шиг. Аа, хэцний загвар. Энэ ир эрэгтэй эмэгтэй бүгд юм. Тийш юм намага. Оо за. Эрэгтэй. Аа. Аа яа. <laughs> ад жаргалаа хуваалцсан юм. Тэгээ энэ нь өөрөө ингээд нөгөө одоо нейросайенсаар одоо хоёлоо нөгөө судалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нөгөө логоныхон доор яг энэ үгийг ингээд бичгээр ажилчт нь хүртэл нэрээ би чинь хүний аз жаргалыг хуваалцж байгаа. Би чи аз жаргалаа хуваалцж байгаа юм биш үү гэдэг нэг тийм тархинд нь үргэлж суулгахаар энэ логоных нь энд нь энийг заавал оруулж гэсэн юм. Тэгэхээр торт гэдэг чинь нөгөө гэр бүл тэр баяр баясгалын аз жаргалыг хуваах зүйлийг би хийж өгч байгаа гэдэг тэр нөгөө нэг одоо сэтгхүүд нь тэр майнд нь тийм оруулахаар энэ үгийг сонг. Тэрнээс биш одоо жүр үр хичээ эцгээ ич гэдэг юм уу. Бид амжилтыг бүтээч гэдэг юм тийм үг биш юм. Аа тийм байх. Тийм айхтар утгатай юм. Тэрийг одоо сонсож аваад вау гэсэн шүү дээ. За сайн байна уу? За үйлдвэрлэлийн бүсрээ хэдүүлээ нэвтрэх гэж байна. За манай үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ажилтнууд маань өөрсдөө яг энэ бүсчлэлээр хат хөвсөж ирээд яг одоо бидний өмссөн ар цаашаага үйлдвэр хэсэг рүү орхосоо өмнө таавчга ариутгах юм бэл. За ингээд нөө эмч шиг хаалгаанд орох шиг ингээд гараа угаадаг юм бэлээ. А тэгээд хувцсан дээр наалц үсээ одоо ингэж одоо үрж эн чинь хувцсан дээр бас үснэ алдсан байх. А энэ үүднийх нь энд байгаа үрдэг юм араа өрх юм байна тий. А тэгээд хувцас ариутгаад тэгээ цаашаа ордог юм бэл жипс амар нарийн юм бэл. Аа за. За хамгийн ихний хэсэг энэ чимэглэх хэсэг рүү орч ирсэн бид тэр. Одоо хамгийн ихний одоо одоо имлэгэр бол тасаг гэх юм. Эхний тасаг нь тийм байна. Сайн байна. Бэлүү үйлдвэрлэл маань ад жаргалын бэлүү, брэнд бэлүү, миний үйлдвэрлэл гэсэн үйлдвэрлэлээс бүрддэг. За бидний одоо яг энэ хараад зогсож байгаа зүйл маань ад жаргалын бэлүү зүйл байна. Йоо, энэ крем төрхтэйг ажиллаж яваа гоё юм байна те. Та хэд ингэж зүрхэж үтсэн үү? Аа байжаа гой гой зөндөө гарна. Хөөе яа бүр энийг хиймээр санагчлаа. Нөгөө одоо энэ кек байгаа ч тийм. Энэ кек чи ингээ бүтнээрээ ингээд хийгдэд хүрээд энэ заяа. За кекс нь кекс. Кекс нь тий. За тэгээд энэ кексийг чинь ингэж автоматар ингээ зүсэж байгаа. Тэгвэл хүн ингээ гараар зүсвэл эн чинь нөгөө нэг юу яаж штэ өргөн зузаан гэдэг үсэж болохгүй автоматар машинаар зүсэж байгаа. А машинаар зүссэний дараа энэ нөгөө нэг юм сироп гэд энэ дээр ингээд хийж байгаа. Тийм шингэн юм шиг устай болчтой штэ. Тийм тэгэхээр чин тэр сироп нь өөрөө бас хүний гараар асгахаар чин зарим дээр нэг асах чинь бага асах чинь тэгээд тэрийг автоматар жигд асгадаг юм билээ. За ингээд жигд асгаад ингээд ингээд ингээ хураагаа тавьчихын. Тэнгүүд л идрийг ингээд нэг нэгээр нь аваад энэ дээр тавиад энэ хоёр залуу зүгээр өстө. Хоо жигд нуулт юм байна. Үнэн дээр дуусгадаг юм билээ. Кремээ хажуудаа аваад тавьж байгаа. За ингээ кремээ ингээд эн чинь ингээ бүрээд ингээд ихний бүрэлдэхүүн ингээд энэ ингээд дундлын чимгэлдэг хэсэг дээр нь ингээд ирж байгаа. Эдгээр бол ингээд зөвхөн энэ чинь ингээд тавьшлахаар явж байгаа юм. За одоо жишээлбэл гадаар нь бүрдэх хүн бүрэлдүүдэд хийгээл бүрэлдүүдэд хийгээл яваа. Тэнгэр нөө доогор нь ингээд энэ цэцэг шиг ингээд тавьдаг нь зөвхөн тэрийг хийнэ. За ингээд тойруулах нь тойруулах нь тэрийг хийнэ. За энэ бол чи одоо харж байна. Энэ бол зөвхөн нэг торт. Нэг гин торт би тийм л шүү дээ. Энэ бол зөвхөн нэг тартан за. Ийм их хүн ажиллаж байгаа. Одоо чи харъл. Тэмүүлээд ингээ ингээ тавьчих тийм үү? Тий, ингээл ингээл тавьчих юм л. За одоо энэчнээс нь хаваад ингээд би зэрэг цаашаага тавьж байгаа хөөх. Тэгвэл энийг ингээд энэ дээр нь тавиад Аа! Ой, дээр нь ингээ хийж тийм байх гэсэн чи үгүй юм байна тий? Үгүй, тий. За ингээд тэнгуү чин тэрий чин одоо дахиад дууссан юм чи савладаг хэсэг үлэг болсон байгаа. Энд болохоор ингээд нөгөө бидрийг тэ нэг торт өөрийнх нь фантазаараа чимэг гээд тэгээ бид нар өөрсдөө чимсэн байна. Аа тэгээ тэр торт авчираагүй лөө. Аа? Та идчихсэн. Би чимээгүй би оператор хийсэн учраас цэнгэр торт цагаана хин хоёр маань чимсэн. Тэр цэнгэр тортын ирсэн өдөр нь өөх гэж байгаа юм шиг идчихсэн байхгүй. <laughs> Ингиж мэгж хийсэн гэж мэдээгүй шүү дээ. За минь охин өнөөдөр аав нь жүрүр ороод ийм гоё торт хийсэн, авчирсан байдаг удахгүй влогоор гарна. За миний охин Одоо түрүүний нэг юм гацуурыг л нэг хоёр хүн ижсэн шүү дээ. Тэр одоо тэр паднос дээр байгаа шүү дээ. Паднос дээр байгаа энэ бүх чимэглэлийг хүн хийдэг бодлоо. Тэр чинь олон хүн ажиллаж шүү дээ. Мянга гараа ажилласан тайм биш. Мянга энийг бол бид нар ингээд анзаардгүй юм билэ. Яг ингээд дотор нь ороод ингэсэн ч нэрийн чимэглэлийн ингээд тавьж байгаа юм болгон өөр гэсэн хамтдаа өөр гэсэн хамтдаа өөр гэсэн технологитой ба ш. Тэгээд амт нь хийж өөр дизайнтай байгаа тий. Хийснийгээ дараа нэр үгүй яа. За. Сүүнээд тод сод. Би одоо яг хайртай зориулж тоорт хиймээр. Сүүнэ хайртай зориулж хайр нь солонгост байгаа учраас ажиллаар явцсан байгаа учраас хайраагаа сансан юм шиг байна. Тэг өнөөдөр манай нөгөө мөгийн маань ихнэр хайртай хөлтөө зориулж гоё хайрын торт ийн гэсэн тэгэхэд харж илвэ. Тэгээд хэрхэн яаж торт хийх бүгдээрээ хамт харъя. Бүх юм оролдоодох юм. Зүгээр ярихгүй те. Би камерт би нөгөө нэг ингээ төшөөгөө гэхдээ угаасаа бүх юм оролддог аахгүй юу? Тийм үү. Хүү ямар гоё болж байна. Уцаа салцсан. Ямар мөн. Үсээ саманцсан байж тийм. Өөх нүр угаацсан байна. Нүр угаацсан, онцгойхоо уцыг солилцсон. Эли ганы нүнэртэй даа. Угаацсан. Ваа. Хумсныхын завсраар юу гараар юм орчоо? Өчигдөр нөө палмастраар тоглоодсон. Биш нөө юугаар тасан балаар тэр нь юм болсон. Өө нүдэндээ дутуугаацсан биз дээ. Ховцсан хүмүүс зөө өөрөө харж байгаад Ямар лаа юм бэ бүр гоё. Ямар мундаг юм бэ? Манай гэрээ ад жаргалыг өгдөг хүн ч одоо ийшээд ээ. За миний охины иддэг нөгөө торт торт нь гарч ийн. Энийг үзэхгүй дагна хамтдаа. За тгий. За. За явуулгаа цааш нь. Гайтат. Өөд. Наа бач аваалаа хийж байгаа юм. Лаа хийж штэ зөө. Гой торт. Тийм байна гой торт. Ямар гой торт вэ? Энэ тортыг идмээр сахичлаа. Аа, ёо крэмээ ингэж хийж байгаа. Энэ юм билээ. Одоо энэ кремүүд байгаа сте ингэ дөнгөж шин байгаа амар гоё юм бэл. Тэгээ ер нь тортыг ер нь газ газ тэр өдөрт нь л авах хэрэгтэй юм байна. Тийм. Вау, пинк торт бүгдээ. Оо, минийхэн чи пинк торт дуртай тий. Оо, ямар гоё юм бэ тий. За ингээ сүүний чинь бүр хизээний топ хийдэг хүн. Сүүний чинь амар лаг хийдэв би. Тий. За тэгээ энэ хэд маань нөгөө аа ингээд нөгөө торто чимжээ хоорно би цаашаага нөгөө үйлдвэрийн одоо дарахтаа цог нөгөө хүмүүс бас тий кремийг яаж хийдэг талаар асуусан чинь намайг цаашаага нөгөө крем хийдэг хийшээ тийшээ навж яваад сонирхох болсон. Аав чи ийм гоё газар ганцаараа зэн хойлоо очсон бас бүгдийн яана дагнаа бүр бүгдийн идэнэ гэж үйлээ яана. За цаашаа явж үзэх үү. Үссэн ингээл. Э, Нэг гэдэг. Нэг гэдэг. Одоо гэрт байхгүй шин. Аав найдвар нь за. За тий. Гараараа ингэж хийдгүү байгаа шүү наапа. Оо гараараа ингэсэн юм чи. За тэр. Яа, төвтэй окей. Зээс яг ингэ. Йоо ямар зүгээр хийж байгаа. Надад утаа хараа аль ч юм. Нарийн танд гарч ирсэн. Ингэ зурчихсан. Чи эдний отгой мөнгө хайртай шүү дээ. Wait. Movie and career. <laughs> Аа. Яа яа яа яа яа. Сүүнээ нөгөө эмгтэй хүн юм болохоор амар нямбай ичлээ. Энэ болохоор ингээ шинэ жилийн ураа хийсэлтэй. Энэ жоохон айлтны ураа. Энэ юу юм жаа даа? Тууц. Тэгээд одоо бэлтэн мөдөө нэмэх юм бол жоохон эвгүүд юм. Нэмэх. Автонотогоос ингээд засаад. Мм. Яг тийм. Баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн хэсэг рүү явлаа. Ингээ бид нар энэ дасгаас явсан юм. А чиний авчирсан дор тийм цэнгэр дор байсан. Тийм надад энэ энийг нөгөө шууд бэлэг болгож өгсөн байхгүй. Хийсэн. Би нөгөө голомтын нэг бэлэг үзэж хаа царилл нь тэгж ярьслах гэсэн юмсан. 1000 орчим хүмүүс ажилладаг гэд. Аа. Тэгэл нөгөө нэг салбарууд байгаа, тэгээ үйлдвэр байгаа, офис ажилчид гээд амар олон ажилтан бэл. Тийм. За энэ маань тэргүүн цэг. Баа. Энэ одоо шан. Тэргүүн цэг. Одоо ч нөгөө зөндөө олон төрлийн нарийн баав шан. Тийм шүү. Тош хүн тоорт бат зэвж шүү дээ. За тэргүүн цэг, пирог цэг, кекс цэг тий. Одоо нөгөө үйлдвэрлэж байгаа нэг төрөл болгоноор баг болоод үйлдвэрлэлийнхаа цэхийг нэрлэлцэн тэгээд үйлдвэрлэл нь явагдаж байгаа. За энэ нөгөө энийг энийг одоо яаж хийх гэсэн чинь одоо эхлээд энэ нөгөө гурилыг Ингээ илдээд илддэг ийм автомат машинтай мэл. Ингээ зүсээ гараад ирнэ. Юу одоо масса шиг ийм түрхчээлээ. За. Одоо үзүүр дээр нь Аха. Энэгээр ингээд дуураад ороод ирчихэж байгаа байхгүй тус. Юу энэ үзм үү? Чи энийг идэж үзээг юм уу? Энэ дундаа юм юутэй. Энэ сты гоё. Хин нөгөө нэг юм шан эрүүл зов. Тий, одоо эн чи ингээд ингээд бөөргөл ороодсан байгаа шүү дээ. Одоо манахаар бол залхуу бууд шиг тий. За. Хөө чи нөө набагийн ганц идэх туртай юм бил. Аа. За тэгээ энэ хоёрыг ингэж тавьж жагаад цаашаага энэ машин руу хийгээ. Одоо энэ нь өөрөө яг тэр хэмжээгээр хуваах тухай явчихдаг юм бэл. За одоо энэ чинь зүсэц. За тэнгуч ийм болчих. Одоо энэ дээр ингээ 50 гутаа цаашаага яваад хөөлгөх дамжлага төр очдөг. Хөөсний араас шууд нөгөө чанах дамжлага дээр очиод тэгээ чанахаасаа хөргөх дамжлага дээр очиод хөргөхөөсөө савлах дамжлага дээр очиод савлахаасаа түгэлтэр байдаг. Одоо ойлгосноо. Ойлгосон. Жоох шахаад. Одоо ойлгож байна. Тийм бай, манайх жоох юм шахаад юм биш. Тэгээд чи дандаа яг. Оо, маш гоё. Тэгээд чи одоо ингээ энэ тааж хацгаа. Чи ингээ 30 сар. Аа. Түшэн болмоор юм байна уу? Болмоор юм байна. Болмоор юм байна. Би чи бас э, яг нууцгүй хэлчих чи бас сүши таваач штэ. Тэгээд чи иймэрхүү явж бас арай юу байдаг. Ийм баха. Энэ эмэгтэйг бол арай эсэгтэй байгаа байхгүй. Аа, вау. Амар гоё. Идэмээрэн. Төсөө энийг хатаа. Төсөө намайг хатаа. Одоо маш их шинээр ажилд орсон хүмүүс юм чинь байх юм бол. Аа. Ингээд алдаа гарах болохгүй байх нь шүү дээ. Нэг одоо бид энэ чинь юу юу хэд хэд минут хийх вэ? Бүхэн байд юм байна. Заавч. Айгу ойлгомжтой. Тийм бай. Би ч нөө бодохдоо ингээл хүн ажиллахаараа кексийн зурхаас одоо нөө гурилын зурхаас ихсүүлээл тэгэл шанзын бэлдээл ч юм уу. Одоо кексийн хийгээл, кремэ хийгээл, чимэглээ ингээл бүгдийг нь хийдэг гэж бодчихсон байхгүй юу? Үгүй шүү дээ. Дийлэг нь бол дандаа. Тийм. Үйл бүрийн дамжлагаар явж байгаа учраас юу юм бэ? Яг хэсэг хэсгээр нь ингэж авч явж иж тэгжиж маш олон тоогоор тэгээ дээрээс нь яг нэг хүнд одоо хийх ажлын үед гэнгүүт хөнгөн бол явчихж байгаа. Бид нар чинь л гэртээ нэг торт кекс гэж юу болдог. Бүгдийг нь гараараа хийдэг учраас амар их ажиллагаа болдог гэж одоод иддэг. Чи маш олноор хийж байгаа учраас тэр ажил болгоны нөгөө жижиглээ жижиглээ хүний гараар хийж болохыг хийгээд а зарим дийлэн хэмээн юу нь бол ингээ техник хийчихлээ. За одоо жишээ нь энэ гурилыг бол мэдээж техникээр зурчиж байгаа. За тэнгуут л одоо энэ зурсан гурилаа маа гэдэг энэ сав руу хийхээр энэ нь өөрөө яг хэмжээнийхэн дагуу одоо чи хараарай. Энэ сав руу ингүүч чинь ингээд ингээ огтлоо. Одоо төрөний нөгөө борц гэж хийж байгаа. Тийм биш. Одоо ингээд энэ хөөлгөөл. Тийм. Үр цацж байгаа. Аа. Чи энэ юу болно гэж бодчих чинь? <gasps> Аа, энэ миний эдэг туртай нөгөө юу вэ? Энэ бүргэрийг талх Оо тийм үү? Тий. Бөөргөрийн датлага ингэж хийд юм бэл. За энэ чиний таньдаг юм бэ? Энэ юу вэ? Оо энэ манай гэрийнхний ганц зэддэг датлах байна. Сэндвичний датлах. Тий. За хөргөх хөрөө гэдэг энэ төр. За энэ ингээд хөргөж. Йоо. Одоо За одоо энэ нөгөө талхыг чинь. За ийм бид энэ ямар гоё идэв тий. Тий. Эний чи хүний гараар зүсэл ичээ хэмжээгүй зүсээ арчиж штэ тий. За ингээд зүсээд гараад өнгө ийм хүн савлдаг юм бэл. Яг дундуур нь хуугаа. Аа. За энэ савлахад бас одоо энэ ингээд цаагуур дахиад ариутгаа гаргаад ирвэл энэ хүн ингээд боод юм лээ. Тэгээ энд. Аа. Чимэгтүүд бэлдээ тавьсан мэт ш тайр. Тэрнийх асуусан. За. Тэр хэд маань танаас ороод гарч ирж өг. За тийшээ. А ингээд хийв. Нөө бамбарш. Аа ингэж хийдэг юм биш тий. За мэн. За голтноос ч гал тараач. Ямаггүй байхгүй юм тийм. Оо юм бэ мэдмээр доор манай доор зөрөөр байгаа шууд зөрөөр байна. За ингэ. Аа ийм бол юм энэ тийм. Ингэ. Ями. Одоо энэ үйлдвэрт маань пирог үйлдвэрлэдэг байгаа. Оо. Яг нэрээ гисмис пирог үйлдвэрлэдэг. Үнэн хэд 4700. Ингээл амар олон цээх байгаа. Чистэ пирог. Йоо энийг харсан чинь. За дандаа иддэг юмнууд байх ч вэ. Хүмүүс ингээ айлтай пирогныхоо Яаж харахаас өмнө энэ аавстай пирог нь арай шарааг байна. Арай шарааг. Энэ чистэ пирог ингээд шарааг дагаад ирсэн. Аа. Энэ яа гарахгүй юу юм бэ? Шилсвч байх л хэрэгтэй юм бэ. Шууд харсан чи ингээд ялгаад байна шүү дээ. Шис гоч таарсан чи. За хамгийн гоё цаг эхэлжээ. Хоолнд орох. Хоолнд орчод ирэхэд хөвчнийхээ үс гизгийг ярьцлаа гэж. За ингээд нөгөө гутлаа бид нар ариутгч юм дэ хийгээд энэ хоолныхын заалмаар амар го цэвэрхэн. Тийм үү. Тэгээ хүмүүс ч тэгсэн бүр бүр энэ систем тогтсон. Тэгээд юу юм бэ лээ. Өдөр өдөр цаанаас нь өөр өөр хоол өгдөг юм бэл. Аа. Тий. Одоо энэ дээр нь тэр нөгөө меню нэг энэ зурагтай <gasps> баасан гарагт тийм. Ямар гоё юм. Жигэн миний дуртай хоол байш шүү дээ. Би тийм сэт хоолнд мангардтай. Йоо гард сэт хоол авч идэх юм уу? <laughs> Тэгэл татхүү. Диги тат итүү. Йоо сэт хоол. Чи явахгүй яасан өөр. Гартоонд бас айгүй болов уусууд ажилтдаг. Энэ одоо уусууд чи хоол нэгдэж тэр гартгаа байсан. Ваа, зүрэр нэрээ ямар мандаг юм бэ. А наба маань болохоор эйгүү олон очиж сургалтууд хийсэн гэлээ. А хүмүүстэй ингээ ярьж байхад бол ийм юм билээ. Нэгдүгürt бидний бүтээгдэхүүн өөрөө гэр бүлд аж аргал өгдөг тийм бүтээгдэхүүн өгч байгаа. А тэгвэл энд ажиллаж байгаа улсууд маань гэр бүл нь бас аж аргалтай байж хурж ирээд бид нар хүний гэр бүлд ад жаргалтай болох бүтээгдэхүүнийг хийх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр одоо тэгээ бид нар хувь хүний хөгжлийн сургалтаас илүүтэйгээр энэ нөгөө гэр бүлийн уур амьсгалч гэдэг юм уу гэр бүлийн ад жаргалын талаар ярьдаг сургалтуудыг хөтлөдөг юм аа. Тэгээ Наба маань айгүй их одоо гэр бүлийн сэтгэл зүйч учраас айгүй их очиж сургалт хийсэн юм. Тийм. Тэгэхээр ер нь ингээ бодоод чи нэрэл тийм билээ. Хамгийн сонирхолтой нь юу вэ? Билүү чимлэх. Чимлэх нь сонирхолтой юм аа тий. Одоо чи ингээ дэлгүүрт ороод жүрүүрийн тоолтыг харахаараа аа энийг ингэж хийдэж шүү дээ мэддэг болсон байна шүү дээ. Тийм шүү дээ одоо найзуудтай ярих нь шүү А тав хүнд жүрүр компаниас Яргуц гэдэг э, шууд ярьцлага дамжуулж байна. Яргуц өдриймээ. Жүрүр компанид ажиллаж байгаа сэтгэл ханамж юу хэр байдаг вэ? Хүмүүс чин сэтгэлээсээ ямаг үргэхээр үн сэтгэлээрээ ажилладаг хам. Тэгэхээр ер нь бол сэтгэл ханамж бол 100% өндөр байдаг. Одоо тав дахь жилээр ажиллаж байгаа. Тий. Заавал мэрэгжлийн биш байсан ч орж ирээд ажиллах, сураад ажиллах боломжтой. Тэгээд ямар гоё Тэгвэл заавал э, мэрлийн одоо чаддаг хүн биш. Ороод ажилласаа суралцаал ажиллах юм шүү, тий. Ажлаа савддаг, хангамж, хоол, сайтай, тий. Бүх юм. Цагийн хуваараараа одоо төлөвлөлтөө бүр эрт гаргаад тэгээ бүр баталчаад яг тэр хуваараараа явдаг. Ер нь бол амралт ихтэй. Тэгээ яг цагаараа ажиллаа. Тэгээ ер нь амар хөдлөлт ихтэй болохоор тэр нь бас давуу тал. Тэгээ хандлага, ер нь хандлага талдаа манай амар сайн. Тэр тэр нь бол ер нь давуу тал. Бат шивдэг. Эндээс харахаар амар сайн систем тогтцсон байгаа. Айгүй сайн системийг суулгачдсан тий. Хин юу их нь ойлгомжтой. Тодорхой ажлаа хийгээд дуслаа хийсэн. Ажил үнэлэгдэх боломж айгүй өндөр юм байна. Би хэрэв үйлдвэрт ажиллах юм бол ингээ хамтдаа дараачийн шин амтыг а дээрэс нь тэр олон жил ингээд одоог болчих хүмүүсийн нандгэндэг дуртайгаа тэр амтыг хадгалж чи өргөжлүүлж ингэж уламжилж дамжуулж явах нь ч сайн гоё юм байна. Би л жүрүүр дарах юм яг ингэ юм байна нэг амар гоо амттай тортыг өөрөө ингээд тушиж хийж үлээд хэрвээ герман амжилттай болох юм бол дарахтаа ингээд би нэг ийм торт хийсэн юм таамцаад үзээч. Алихандаа амар амжилттай. Жишээ нь технологи танилцуулж байгаа. Тий. Тэгээд энэ ингээд таалагдж гин үү гэдэг олноор энэ мянган ажилчинтай юм чин дотроо тэр үнийгээ тестэлж үзэх бүрэлэн боломж биш үү? Надаас тэр их байсан гэтэл. За за одоо тэгээд ямар ч амар өсөд очиж шууд жүрөр. <laughs> Манай доор байдаг амар. Тийм. Алийг авахын дагнаа. За сонгороо. А? Тэг. Ино? Хөтөлт гэмтэй миний кейк нэ. За боломжтой. Уу. Зяа ингэ өглөөний цайгаа ингэсэх. Уцгаая гэж. Манай нод молын жүр өрсөхгүй цэвэрхэн юм тий. За бүжиглээрэ. Аа яа. Баяр хамтдаа. За бүжиглээрэ нээж байна. Яри яри яри яри яри яри. Ээч суугшна. <laughs> За бүжиглээрэ. Аа яг. Аа та та та. Өөрийгөө бүжиг.